もうちょっと近い。ぱいバッチバチし 阪です大阪を出ますと次は尼崎に停まります The next stop is 大阪 Station number 847 After leaving Osaka, we will be stopping at Amagasaki. ご乗車ありがとうございましたまもなく大阪大阪ですお出口は右側です大阪間 姫路行きです大阪を出ますと尼崎、芦屋、三宮、神戸の順に止まります今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました大阪、大阪です Thank you for riding with us We will soon be making a brief stop at Osaka Station number A47 Please exit on the right. The Osaka Loop Line to Nishikujo and Bentencho, rapid service trains to Kansai Airport, Wakayama, and Nara, and trains bound for Universal City all depart from Track 1. The Osaka Loop Line to Kyobashi and Tsuruhashi departs from Track 2. Transfer here for the Hankyu, Hanshin, and subway lines. This is the special rapid service bound for Himeji. After leaving Osaka, we will be stopping at Amagasaki, Ashiya, Sannomiya, and Kobe. Thank you for using JR West. Osaka. Osaka. Yeah.